Questo è il leader di un trauma team. Cos'è il trauma team? Sono le persone che si occupano di stabilizzare pazienti con traumi particolarmente gravi, all'arrivo in pronto soccorso. Per farlo hanno di solito un tempo limitato, la chiamano golden hour. In quel breve lasso di tempo devono collegare i pazienti ai macchinari, diagnosticare il problema il più velocemente possibile e altrettanto rapidamente intervenire per stabilizzarlo che ogni minuto che passa le probabilità di sopravvivenza del paziente si abbassano. Il tutto, come si può ben immaginare, culmina in una situazione di forte stress, rumori e distrazioni. Può diventare problematico, infatti, monitorare e tracciare ciò che accade durante l'operazione, tenere sotto controllo i parametri vitali rilevanti per ciascun medico o ancor più in generale coordinare il team stesso. La bravura di un team sta quindi nell'essere sempre più efficaci ed efficienti possibile, grazie soprattutto alla possibilità di effettuare analisi estensive dei report degli eventi post-operatori. Noi siamo il team Hermes e abbiamo una soluzione a questo problema. Parlando con i membri del trauma team dell'ospedale Bufalini di Cesena, abbiamo appurato che con le tecnologie oggi a disposizione sarebbe stato possibile costruire un sistema a supporto del team durante i loro interventi. Tenendo bene a mente il contesto e i problemi emersi, abbiamo prototipato un sistema che supportasse il team nell'ambito della coordinazione tra i membri e che creasse un augmented environment all'interno della showroom in modo da favorirne l'operazione. Al fine di migliorare la coordinazione tra i membri del team, abbiamo creato un sistema pervasivo, costituito da wearable device forniti ad ogni membro del team e da display disposti all'interno dell'ambiente. Inoltre rendiamo possibile una coordinazione estremamente granulare dei membri da parte del leader, permettendogli di assegnare a ciascuno i task che devono svolgere. Il nostro sistema fornisce, tra le varie cose, la persistenza delle informazioni generate durante l'operazione e il tracciamento delle attività svolte dai vari membri. L'obiettivo principale della raccolta di questi dati è quello di poter facilitare l'analisi dell'operazione da parte del team leader, che ci porta all'ultima grande funzionalità, gli augmented task, ovvero dei task con parametri vitali personalizzati per ciascun operatore. Ogni qualvolta viene creata una sessione da parte del leader, viene data ai vari operatori la possibilità di unirvisi. Il leader, a questo punto, può assegnare un'attività a ciascun membro, rendendo quindi possibile il tracciamento completo di ciò che avviene durante l'operazione. Contemporaneamente, il sistema raccoglie i parametri vitali del paziente, inviandoli ad un servizio cloud. In questo modo sono usufruibili dalle altre componenti del sistema, come ad esempio i device del leader, dei membri, degli schermi riassuntivi all'interno del proprio gruppo. Come si può notare, ciascun membro può visualizzare l'augmented task che gli è attualmente assegnato. Questo gli permetterà di avere sempre sotto controllo le informazioni essenziali di suo interesse, senza che debba distogliere l'attenzione degli importanti compiti che sta svolgendo. Una volta raccolte queste informazioni, risulta possibile generare automaticamente dei report a fine operazione, per consentire una visualizzazione fruibile e strutturata dell'appunto.